Thank you. I'm Oh, कोई वंश पर होना चाहिए और तब बाद में हाँ? वंस मोर अभी फील आ रही है आज से स्टार्टिंग स्टोरी ना ये सॉन्ग मेरे लाइफ की सबसे फेवरेट सॉन्ग में से एक है इस सॉन्ग का नाम है अंबर को रघु दीक्षित का सॉन्ग है रघु दीक्षित जी बहुत फेवरेट हिमांशु बेस पे श्वेता शरण ड्रम्स पे और विक्की डांस पे मैं गाता लेता हूँ लेकिन गाने को अपलोड भी लेता हूँ क्योंकि कुछ होने को सामने को सुनाऊंगा और नहीं हम बोलते हैं Yeah. Thank you.